Kay Kenje. Malakaw sa ako. Yung bangod, mantay dire. Kung malaag agni, makatilo jud ka sa ako. Ha, mantay ha? Na tribunal. Sige, malakaw sa ako. Na tribunal no? Oh. Ha. Ma? na mo si Bunso. Wala ko si Buntay. Lagi kulong. Sana na mo ay. Lima. Ako to, pangitaon. Oh, sa to. Hindi mo sa puto ba? Eh, tura. Kuya ni Guwas. Salamat. <laughs> Nagtawa ko. Plus kita. Kita. karon balik ko eh. Ay! Natulog naman lang si Bunso. Yes! Pwede na ko makalaag. Bunaralan ko na ko sa Bunso. Ay! Bawal no? Balik ni Mama. Rock. Say. <laughs> Damat, muna kong palingke. Kuya na, basta naman mo kuya. Ha? Nagawas? Ay, siya naman mo o nagawas. Kilala ko ikaw. Sige, magkalala ko ulit ya no.